tlawd, e? Pwy sy eisiau bod yn un mewn miliwn? Hey! Right, mae bach yn oer. Dwi'n mynd i cyflwyno ein um, siaradwr gwadd cynta. Um, Stym rili really angen cyflwyno hi. Uh, y cantores byd enwog Caryl Parry Jones. Ti'n meddwl Rocky yn rhedeg yn unig eisiau yna. Rai, wel, prawn da i chi gyd. Dwi wedi cael wythnos dipyn bach yn od, mae rai fi ddeud. Dwi newydd ddod nôl o Ynys Môn, ar ôl bod yn ffilmio yna ers wythnos. A bar y ddwy, wrth i mi fyt am recwast, mi ddath un o staff y gwesti ata i dweud bod hi a gweddill y staff yn edrych mlaen at weld y sioe ar y teledu ym mis Mawrth. A mi ddyddodd i wedyn bod hi wedi sôn am y gyfres wrth i mab a medda hi My son isn't Welsh at all. Ond nath hyn yn harfi nod i ddechrau achos dwi'n cyfyd bod y mab wedi i eni a'i fagu ar Ynys Môn. I mean, he's had to learn a bit in school, but he's not proper Welsh, like, really. Wedyn nath i mlaen i ddeud wrth efo pwy oedd yn y cast. A phan grybwyllodd i'r enw Bryn Fôn, dyma'i wyneb o'n goleo, a dyma